ぎ重いでしょまあ軽くはないなごめんねうん気にすんなよ成果呆れてたかな心配してたよ松岡君は呆れてたかな松岡も心配してたそうあ付け加えるならね砦君も心配してましたよかった されちゃったかと思っちゃった <laughs> こんなことで軽蔑なんかしないってちょっと休んでいいっすかうんなんか飲むうん砦君のちょっとちょうだい るのあどうぞどうぞいただきますあーおいしい本当にうまそうなもんねだっておいしいんだもんはいもういいの だってこれ以上飲んだらおしっこしたくなっちゃうもん <laughs> そっかあトイレ行きたくなったら言えよ俺トイレ探すからうんなかったら俺コンビニ行って携帯トイレでも買ってくるから <laughs> ありがとう不思議うん私取出君といると全然緊張しない何だって言えちゃうおうん 肩の力がスーって抜けていく感じ家計が好きかどうして？